тең салмактуулуктун туруксуз абалын карайлы дөңдүн үстүндө тең салмактуу абалында турган шарды карайлы Ордук күчү нормалдуу реакция күчүнө барабар бир аз жылышууда шар дөңдөн тоголоно баштайт шарды токтотолу жана ага таасир эткен күчтөрдү көргөзөлү шарга ордук күчү жана нормалдуу реакция күчү таасир этүүдө бирок тең аракетүүчү күч нөлгө барабар эмес ошол себептен шарды ылдый түшүүгө багыттайт тең салмактуулуктун туруксуз абалынын экинчи мисалын карайлы таяк биз көргөндөй кыймылсыз абалда бирок бул абал туруксуз кичине эле абал өзгөрсө же таякка үйлөп койсо ал ылдый түшүп туруктуу абалына кайтып келет